acá está un árbol. Ahí está. Que prende luces. Venía en una caja, pero la caja la tiré porque ocupaba mucho espacio en donde lo metí. Bien, aquí está el botón de encendido y apagado. Aquí esto donde vienen las pilas y esto es para que no prenda. ¿Vieron? No prende. Y miren. Le quito esto. Ya se lo quité. ¿Vieron? Ahí están tres pilas de las, de las pequeñas. Y pues lo prendo. Miren, ya alumbra. Ahí está, prende varios colores. Y pues acá está su base. Y adentro se ve el foco, bueno, más o menos. Y pues ahí esto es para esta raya es para esto ahí está y pues ya lo apago pues, ya y eso es todo